father purchased the rifle used in the crime at his local gun store two days earlier. This brutal killing took place while the family was gathered at home. Crime, the father went to the trunk of his car, retrieved the rifle, and shot his wife as she was cleaning up the kitchen after lunch. اجازه به پا آمد من با این هدفون هم خیلی تیز میشنوم هدفون تنظیم موسیقیه صداهای ریزم میشنوم فضل این در واکن دره تکون میخوره من جرات ندارم برم بازش کنم چیکار بکنم همه در قفلن که زیبای منه میترسم بیام بیرون از رو در دروا شد دروا شد دروا شد شد یا اول فضل اون چیه؟ با برم سمتش نبا برم در پشتش بازه اصلا عاقلانه نیست برم اصلا عاقلانه نیست برم راه دیگه ای نداریم سرانه کمتر وحشتناک ای وای وای ای وای ای وای ای وای کجاست مادرت من قلب درست حسابی ندارم آقا به خیر گذاشت بزاره شونه چپم بیهست شد <laughs> رازو پیدا کردم در دستشویی باز شد یا اول فضل کم محیط ترسناک بود این عوضی هم در وا شد هم چراغ اونجا خاموش شده در روم بسته شد این دیگه چیه چرا قوه داشتی از صبح تا حالا فاکتون سرت کنن که چرا قوه رو در بردی از ترس مردم چه موجودیه رادیو گوش هم عوض شده نه نشد هم نشد این همون کافه هست درخت نیست چرا نورون تا روشن نمیکنه به این که نگاه میکنیم میاد روح با به این که نگاه میکنیم میاد فکر کنم Look behind you. There was another family shot to death in the state last month, and in December last year, Voi to Nigoko. His entire family. In each case, the perpetrators were The State police say this string of domestic homicides appears under the three child care and other official Sarah go behind you. <sighs> این خال خالی شد خال خالی نبود کامل نصفه بود این یه ذره خال خالی بود چرا گفت بیهایند یو رادیو بای بیشتر تاریک شد این که این عوض شد چه نگاه میکنم به این گفت دست به شماره گیر تلفن نزن His six-year-old daughter has the good sense to hide in the bathroom, but reports suggest he lured her out by telling her it was just a game. The girl was found shot once in the chest from point of range. The mother, who was shot in the stomach, was 204. Soon after neighbors oh, called in the father in his car listening to the radio. something strange fell. چه شرایط بدیه There was another family shot to death in last month, and in December last year, a rifle and meat cleaver to murder his entire خدا از سرت نگذره زن This string of domestic homicides appears three child care and other social issues facing the average family. As the three child care and other social issues facing the average family. دوباره بعد این راه رو ترسناکه رو برگردم چی بود؟ یه ذره از صورت زنه پیدا شد باز شد یا نه نشد رادیو داشت میگفت دون تشتفا ولی خب من اصلا نمیتونم تاچ کنم چیزی و شکلات مصرف میکردن و سودا اینا نه چه سپرایزی برام داری بگو بگو از وحشت خفه شدم گفت به تلفن دست نزن یه تعداد عدد خوند که الان اصلا یادم نیست روحت گم شد یه چیزی این گوشه بود نیست صورت کاملتر شد آره شیت الان یه بلا سرم میاد الان یه بلا سرم میاد جدید داره میاد چون مادرت از تاریکی در نیا بیفته اون بالا نمیدونم چه گیری آخه البته همه چی باید نگاه کنم دیگه اینجا نداره چقدر دیگه از عکس مونده چهار تا تیکه سه تا تیکه حداقل مونده سیاتیکم درد میکنه آی آه. که میدونیم زنه چه شکلی بود چرا باید عکسشو کامل کنیم کوفت و درد ای هناق سیاه قیش قیش قیش حرام ریخت هرچند وحشتناک من باخت و پذیرفتم نمیتونم آقا نتونستم P.T. و نتونستم bug م داره P.T. نسخه PC خود کمپانی سازنده نیست <laughs> یعنی Silent Hill نیست یک بابای خودش طراحیش کرده آقا امیدوارم دوست داشته باشید gameplay از این به بعد میذارم من یه دوره gameplay فقط میذاشتم یعنی قدیم فقط streamer بودم دوباره gameplay هم میذارم براتون امیدوارم اینم دوست داشته باشید like subscribe. زنگوله یادتون نره اینستاگرام اگه دوست داشتید فالو کنید میاد الان اومد <laughs> دیگه دوستون دارم شدید به زودی زود اتون خرافه است